イスルギは俺の前でありえない行動に出た目の前で人の顔を変えたんだよ短くなった動画せ っと記憶を取り戻したいと思ってたけどこんな知ってく自信ねえよそのベルトを巻いてでの明日未来を希望を作ってきたんじゃねえのかよ を守るために立ち上がってきたんだろうそれができるのは桂木匠でも佐藤太郎でもねえ桐生千とだけだろうが そう戦争の始まりだこれはスクラッシュドライバー何回

俺は進化を燃やしてお前を倒す破り捨てた道の果てでまた